What do you mean? Um, welcome back in. Чи миний жусыг яасан бэ? Жабитэр. Нинмари хааны ортод ирсэн. 53. За. Энд тэгээ 10000 чат төлдөг юм байна. Тэгээд тэрүүгээр 5 өдөр За төрөний харуулсан зурган дээр газруудаар үнэгүй зурчих хэрэгтэй байт юм байна. За бид ингээд хааны ортод л орлоо. Машинаар орчлоо. Тий, хааны ортод л машинаар орчлоо юм байна. За манай хамгаалт алтных энд байна. Before not like this. За дотроо сөхөрх явдаг юм байна. Ивэмэло. Yeah. Энэ хэсгийн хамгийн өндөрлөг хэсэгт очиод хааны ардыг үзэхэд Өмчг болоржээ. Харин өчигдөр зөндөө алхаад өгцөг болорчээ. Сайн болсон юм шүү гэдэгт шавсан ч өгцөг. Чи нэг жил чи одоо хааны орд юм шиг зүгээр ногоон байгууламжийн донд амьдарч ирсэн байш. Энэ хаттын гэр бүл гинэ. Хатад аа. Хатдын өргөөн. Олон хатад байсан юм тий. Маш олон хатад байсан гинэ. Энэ өргөөний тоогоор гэж. Тий, өргөөний тоо. За манай жолооч дийстэй. Энэ ардаа манай хаадад air conditioner хийдэг байсан юм. Сангартаа ингээд нэг өргөнд ихэд 6 air conditioner. Тойроод ингээ хоёр хоёр ингээ нийт 10 air conditioner шиг байсан. Гэсэн нэгэн дээр нь зүрх зурцсан байсан тий. Тий. Нэг хатаа нэг өөж хатнаа наа наа наа зүрх. Миний явж байгаа бичлэг юу ч байхгүй. Дандаа би бичдэг болохоор ингээ өөрийгөө явж явахт нь бичиж явчих. Тэр ард нь эмхтэй лам огтуд явчих. Дахиад бүжиглүүлээ. Яханы орд хамгаалдаг урсан. Урсан хамгаалт гэх юм аа. Ийм хиймэл ийм нуур маягийн асар том. Одоо энэ зөвхөн ганцхан ордог гүүр нь хааны ордон руу нэвтрэх боломжтой ганцхан гүүр. За тэгээ бусдууд нь ингээд асар том дөрвөлжин хиймэл гол үсгээд хааны ордон хамгаалдаг байгаа. Thank you. Яа ингээд дэлхийн хамгийн том номтой танилцсан. Нарта сураг болгонд чулуун дээр түүхээ түүхээ эднэр сэлж үлдээсэн байгаа. Яг тэгэхээр дээр үед манай монголчууд маань иш орж ирээд бүх ном судрын шатаагаад тэгээ тухайд байсан хүмүүс нь чулуун дээр сэлж үлдээх нь хамгийн тохиромжтой гэж үзсний үндсэн дээр асар том суурга босоод их олон суурга босоод тэр дотор ингээд чулан дээр сэлж үлдээсэн байгаа. Одоо та бүхэндээ харуулцгаая. Ханас өөрөө суугийн харах. Гантик чулан дээр ингэж сэлсэн би. Бүгд ортол байгаа юм аа гандаг чулуун дээр ингэж сэлж түүхэ бичиж үлдээжээ. За нутгийн хараа бас зөндөө биччихжээ. Энэгээр ингэж бичээд энд хуудсны яхан тоог бичээд гэсэн юм. Намын хуудсны тоог нь Бүгд хацтай зурж. Навч зурулж штт. Аа мэри балайна. Юу нэрэ навч зурулж юм. Ахаса. Амхи биш нэг навч зурулж. 왜 마음이 왜 Нуурын дээр юм сорч өгөөд карта зарчин бодгоо. Нэгийг авъя да. Чигчлүүрээр зурсан зураг байна. Чигчлүүр гэдэг үү? Шүдэн зураг. Энэ энийг зурсан арга. Нарийн. дэлхийн хамгийн том номтой хэсэг байна. Тэн дээр хуудсных нь тоотой. Ороод дотроо. Бүгднийг ингээс хэлээ. дээр замдаа. Гэл наалд бол сэлбуудад дэшээ сурч. Яа их дарч. Гэл наалдаад явж та. Бидний замч хол энэ да. Гэмээс. Би тэгэхэд Непитод гэдэг ганцхан Монгол их чихээ бодолж байгаа бодолд нэрэд сайхан гоё хоолоор дайлуулад одоо гарах гэж байна. Мандалайд бас ганцхан Монгол байдаг. Гэтэ яг Монгол явцсан хойгоор нь бид нар утсан болохоор уулзч чадаагүй. Энд чи буудалтай байхгүй бол байр суурьсэлж байх нь хэцүү гинэ. Булгаа дээрэмтэй. <coughs> Могоотой, хорхойтой. Энэ Непито гэдэг Мянмарын нийслэлт нь амар олон таван оттай том том хилтэн, парк роял гэх хамаг бодлоод байт юм байна. Тэгээд 900 э, эд мянган хүнтэй. Гэтэ хөвчлэн ингээд хотоосоо жоохон гадуур тосгонд амьдардаг. Хотын төвөөр нь нэстэ алхаж байгаа хүн байхгүй явж байгаа машин ганц нэг тийм ер нь жоохон хөнгөө хүмүүс бас нөгөө нэг Ghost City гэж нэрлэдэг юм лээ. Хөнгөө юм хот байна. Тэгээ 2005 оны 11 сард Янгоноос энийг Нефитог одоо улсынхаа нийслэл болгосон. Яагаад гэсэн чинь Янгон болохоор нөгөө нэг далайн эргийн бомбт газрын хот болохоор хэрвээ тэр талаас дайралд орж ирэх юм бол хамгаалахад хэцүүгээд улсынхаа яг энэ толд нь нийслэлээ шинээр байгуулсан. Тэгээд шинэ газар болохоор бүх барилгын шинэ тоошин, цэвэрхэн, өгн аягүй гоё хот байна. Гэхдээ ямар ч хийх юм байхгүй. Том хот, энэ хоттой нэг томхон гурван супермаркеттай. Тэгэл амьдрахад бол үлгэрт байгаа юм. Муу мама, муу мама, муу мама. Хэдийн нэгнээ зам бэ? 21 нэгнээтэй зам. Амар том юм байна. Нөө багы гэнэ. Саяар засгийн газрын орт нь <gasps> үнэхээр гоё юм байна. Янзын засгийн газрын орттой юм байна. Тэгээд яг үүд хэсгийнх нь зам нь 20 нэгнээ Гэтэ тэр зам дээр нь зогсож болохгүй. Цагдаа нар нэрээд хориглох тэмдэгтээ зогсож болохгүй гэдэг тэмдэгтээ. Тэгээд газ хальт зогсоод гараал бичээл зогсоод явууллаа да. Гэтэ зориулт нь болохоор юу юм бэ? Аа дайм болвол гинтийн шаардлагатай үед онгоц буугаад хөөрнө гэсэн зорилттой болохоор тийм өргөн том зам хийж өгсөн юм байна. <gasps> Би энэ ер нь шинэ хот болохоор амар гоё цэвэрхэн, бүх зам нь өргөн. Гэтэ хөнгөө. Хөнгөө? Хөнгөө, машингөө. Дан буудлал байна. Дан тавааттай. Дан тавааттай. Хоосон баг даг болох гэж байгаа буудлууд байна.